خب همیشه اینجوری نیست یعنی میخوام بگم این چیزا فقط یه بار تو زندگی هر کسی میتونه اتفاق بیفته ولی خب همون یه بارم کافیه تا زندگی تو نابود کنه یه دوستی داشتم که میگفت این چیزا مثل مرزه اوریون مثلا فقط یه بار تو زندگی بهش مبتلا میشین اونم وقتیه که هنوز بالغ نشدین اگه بالغ شدین و بهش مبتلا شدین دیگه اسمش اوریون نیست هناقه بعد 15 روزم خوب نمیشه خب راستش راستش من فقط من فقط اوریون گرفتم یعنی فکر میکنم اینطور باشه تو کی هستی؟ من میشناسمت نه لزومن خونه توه نه خونه توه شوخی میکنی نه بابا ما تو خونه تویی. امکان نداره به هر حال این تو بودی که کلید داشتی بعد بعد ما اینجا چه غلطه میکنم نمیدونم از که اینجا؟ از دیشب بین ما اتفاقی هم افتاد چایی کجاست؟ شاهکاره شاهکار میپرسه چایی کجاست شایدم شاید دارم خواب میبینم خوابیم؟ من دارم خواب میبینم نه؟ خوابیم تو داری خواب میبینی چیه؟ سرم سرم هنوز زندم به نظر نمیرسه راست میگی بین ما اتفاقی افتاد تو واقعا هیچ یادت نیست چرا چرا فقط یادمه که سیگارم یه جایی همین جا گذاشتم خب از این اتفاقا پیش میاد دیگه یادم رفته بودم کتاب فروشی تا برای یه دوست یه کتاب بخرم بهترین کتابی که تا حالا خوندم داستان خرسهای پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد کتابو که برداشتم دیدم اون طرف کتاب یه دست مردونه گرفته جالبه که حالا میگه اول اون بوده که کتابو برداشته با اینکه مدعی هیچی یادش نمیاد ولی خیلی جدی میگه اول اون بوده که کتابو برداشته چه اهمیتی داره البته هیچی دیگه همه چی از همون کتاب شروع شد بعد رفتیم با هم دوتا قهوه خوردیم و کلی برام شعر خوند خیلی قشنگ شعر میخوند صبح که شد سر یه بحث احمقانه قول دادم که قول دادم که هفت شب که هفت شب منم ها منم آها چجوری اومدی تو خودت کلیدا رو بهم دادی یادت نیست <laughs> اون کلید همباری بود چرا یه همچین کار مسخره ای کردی نمیدونم یعنی مطمئن بودم نمیای خواستم سر به سرت بذارم میبخشمت تو یه بچه تخس و نونوری ولی من میبخشمت حالا چجوری اومدی تو؟ یادت باشه هیچ دری به روی من بسته نیست نکنه تو همون همسایه پایینی هستی که تازه اومده؟ نه من با تو زندگی میکنم آره واسه هفت شب این میتونه هفت تا زندگی باشه خب زنا همیشه مدعیان که همه چی اونا شروع کردن مثلا اگه روی این کتاب اسم نویسنده نبود حتما میگفت این کتاب اون نوشته پاور میکنی؟ الانم مدعی شده که همه چی اون درست کرده بگو آ آ نه بگو آ آ مهربونتر آ آ تر من یه آیه لطیف تر میخوام یه جوری بگو آ انگار که میخوای بگی دوستم داری بگو آ یه جوری که انگار میخوایی به هم بگی هیچ وقت فراموشم نمی کنی آه بگو آ یه جوری که آه. ببین ما تو اون داستان لعنتی نیستیم یعنی نمیتونیم باشیم تو داری میزنی زیرش آره تو داری میزنی زیرش خب اون میگفت اول اون بوده که کتابو برداشته جالبی اینجا بود که اصلا اون کتاب فروشی فقط همون یه رو داشت بعد گفت که داشتن این کتاب واسهش حیاتیه یعنی نگفت ولی یه جوری نگاه میکرد که انگار داشتن این کتاب واسهش حیاتیه واسه همین منم کتاب رو امضا کردم و دادم بهش یعنی یه شعر نوشتم و امضا کردم و دادم بهش تولدت مبارک یه چیزی واسه آوردم چی؟ یه حیوان نامرئیه؟ نامرئی نیست فقط نمیشه دیدش آره کتاب امضا کرده داد به من یه شعر برام نوشته بود آه اگر راهی به دریاییم بود فکر کن اوله یه همچین نمایشنامه ای از فرو رفتن چه پروایی بود انگار 14 ساله تو میخوای کتاب فهیم رحیمی رو به کسی که فقط سه بار تو راه مدرسه دیدی هدیه بدی آه اگر راهی به دریاییم بود امروز شب چندمه؟ امروز شب نیست ولی اگه شب بشه شب پنجمه فکر نمی فکر نمیکنید دیگه چجوری بگم کافیه هنوز دو شب دیگه مونده خیلی خوب فقط پرسیدم یادت باشه که ما با هم قرارداد داریم خب کم آورده بود اولین باری نبود یکی رو میبینم که کم آورده اولش همه فکر میکنن میتونن همه فکر میکنن از پسش برمیان این چیزا یه جوریه که همیشه اول جذابیتاش به نظر میرسه شب شیشم بود که تمومش کردیم دیگه داشت خیلی مسخره میشد خیلی ما تو اون داستان لعنتی نبودیم یعنی نمیتونستیم باشیم شب شیشم بود که تمامش کردیم امشب شب آخره درسته؟ نه امشب شب شیشمه چه فرقی داره شب شیشم و هفتم ها؟ چه فرقی داره؟ تو داری یه شب رو آره تو داری یه شب رو همیشه اینجوری نیست یعنی میخوام بگم این اتفاقا معمولا یه بار تو زندگی آدم میفته ولی خب همون یه بارم کافیه که همه زندگی تو نابود کنه یه دوستی داشتم میگفت این چیزا مثل مرزه اوریون مثلا که فقط یه بار تو زندگی بهش دوچار میشی و مال وقتیه که هنوز بالغ نشدی اما اگه بالغ بشی و بگیری دیگه اسمش اوریون نیست هناقه بعد 15 روزم خوب نمیشه خب راستش من فقط اوریون گرفتم یعنی فکر میکنم که اینطوری باشه chi you?